karibu sana ah, asante of course unajua tunavyozungumzia kutengeneza pesa kila mtu anatamani akisikia pesa kila mtu mate anamtoka na anatega sikio kusikiliza vizuri <laughs> yes of course kila mtu <laughs> of course ni muhimu kwenye maisha tuwe na pesa ili kuhakikisha kwamba tunalipa bili pamoja na kupata mahitaji yetu ya kila siku, lakini wakati mwingine kutimiza ndoto zetu, kuishi maisha tunayotaka. So mimi nitaeleza step kama tano ambazo ni simple, ambazo mimi binafsi kwa, kwa namna moja ama nyingine nimezifuata au kuobserve watu wengine wakifanikiwa kupitia mitandao ya kijamii. Kwanza kabisa uh, inatakiwa utafute wazo la biashara, kwa sababu hiyo ni biashara you have to run your business through social media. Ko ah, siku zote ili uweze kutengeneza pesa lazima utafute kutafuta suluhu ya matatizo ya watu. Tunasema money is a reward after solving someone problem. Mm-hmm. Pesa ni, ni, ni, ni zawadi unaopewa baada ya kutatua tatizo la mtu fulani. Yes, kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kufanya ni kuanza kutafuta tatizo kuanza kutafuta wazo la biashara unataka kufanya biashara gani so unaweza ukaanza kutafuta biashara aina ya biashara ni ya kutoa huduma au ni ya kuuza bidhaa. Unatafutaje wazo? Kuna njia mbili ambazo unaweza ukatumia kutafuta wazo. Kwanza kabisa ni kutokana na elimu au ujuzi ulionao pili ni kutafuta ujuzi fulani ambao unahisi unaweza ukafiti. Hivyo vyote viwili unaweza ukatafuta ujuzi au unaweza ukawa tayari uko na ujuzi, inatakiwa ubadilishe huo ujuzi uweze kuendana na namna gani ambao unaweza ukauutilize kwenye mitandao ya kijamii ili uweze kutatua matatizo ya watu, uweze kutengeneza pesa. Sasa hatua ya pili sasa ambayo ni muhimu pia ni kuanza kuangalia namna ya kujibrand. Wapo watu wengi sana wanaofanya biashara unaofanya wewe msikilizaji unayetusikiliza, wapo watu wengi sana wanaotoa huduma sawa ambao unatoa wewe, lakini ili uweze kuuza, ili uweze kufanikiwa kufanikiwa lazima uweze kujitofautisha. Unajitofautishaje? Lazima utengeneze brand. Tunavyozungumzia brand hapa tunazungumzia sasa personal, kuna business brand, kuna corporate brand. Hapa tutazungumzia sasa personal brand. Wewe mwenyewe unajibrand vipi? au biashara yako unaibrand vipi. Na kwenye branding hapo sasa tutazungumzia utafute mtu wa kutengenezea logo, au kama na uwezo wewe ni designer una skill, tafuta tengeneza logo yako. Baada ya kutafuta logo au umetengeneza logo yako, angalia ni kala zipi ambazo wewe unazitumia kwenye kublandi au kutangaza biashara yako. Tafuta typography au maneno au fonti ambazo utazitumia kwenye kazi zako picture style pamoja na vitu vingine ambavyo vyote viko related na brand. By the way, branding ni pana, next time tunaweza tukaizungumza tukipata nafasi. Yes, yes. Kwa hiyo lazima utengeneze brand, tengeneza identity ambayo watu wata ku, ku, ku, yani kwamba watu wakifikiria kitu fulani basi wakuwaze wewe. That's branding. So hiyo ni hatua ya pili. Hatua ya tatu sasa ni kutengeneza sasa hizo social media ziwe katika muonekano wa kibiashara, kuzicustomize vizuri. Sasa kama ni Instagram, itengeneze katika namna ambayo itavutia mtu. Kama ni bio, hakikisha unaiweka professional, unaweka kama ni logo, kala zako unaweka vizuri, highlight, eh, contact, kila kitu ambacho kitaonyesha kabisa huyu mtu anafanya biashara hii professional na anajua anachofanya mfano mzuri ukitembelea kwenye cha akaunti yangu ya Instagram naweza ukaona namna nilivyoandika. Nimeandika maneno machache, nimeweka contact na nimeeleza nafanya nini. Kwa mtu direct akiona anasema wewe uko serious na unajua unachofanya. Yes, hatua ya nne sasa ni, ku, ni kuanza kutengeneza content sasa. So kama wewe unafanya biashara ya bidhaa, sasa ni kuanza kutengeneza content kuelezea kuhusiana na bidhaa ambazo unazitoa au unaziuza unaeleza kwa, kwa undani. Kama wewe ni huduma, basi unaanza kuelimisha watu na kuwaelewesha kuhusiana na huduma inayotoa. Kwa mfano, mimi nataka kufanya social media management, nataka kumanage account za watu, nimefungua consultant kwa ajili ya kuwasaidia watu kumanage social media. So unaanza ku, kublagi kidogo na kuonyesha kwamba mimi nina uwezo na naweza nikafanya moja mbili tatu kwenye akaunti yako ya Instagram na kuanza kutafuta wateja na nini na vitu vingine. Tutakuja tufundishane zaidi tukiwa mm. in detail kwenye mada husika, tuone namna gani ambavyo unaweza ukaanza kutafuta mteja wa kwanza na ukatengeneza wateja wengi zaidi. Kwa hiyo hapo sasa ndo sehemu muhimu zaidi, kwa sababu content ndo zitakazowavuta watu na kuwafanya waje wanunue. Content ndo zitakazofanya wewe account yako iweze kukua organic, watu waanze kufollow na kuona kwamba hii account ni potential, tunaweza tukapata huduma au bidhaa fulani. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ni ya muhimu sana ya kuizingatia. Hatua ya tano na ya mwisho sasa ni kumonetize biashara yako au kuibadilisha kile ambacho unafanya kupata pesa sasa. Yes, sasa umeshakuwa na uwezo wa kuadd value, watu wameshaona kwamba wewe unaweza offer kitu fulani. Kama ni kufundisha, umeanza kufundisha bure. Mimi nimeanza kufundisha bure zaidi ya miaka miwili, nafundisha watu namna kufanya graphics, baadaye nikaanza kutengeneza product yangu ya kwanza, mafunzo yangu ya video editing kwa kutumia Premiere Pro. So watu wakisha determine value yako, ni rahisi kukubali kununua bidhaa bidhaa au kitu chochote ambacho una ofa. Kwa hiyo nilianza kuuza kwa sababu watu waliona na potential kuna kitu nimewapa bure, so wanaamua kuja ili waweze kupata zaidi. That is the business, ndo ilivyo katika mitandao ya kijamii. Unaweza ukaangalia sasa, wewe ni ujuzi gani unao, ni kitu gani ambacho unahisi unakipenda, unaweza ukakibadilisha kuwa biashara. Kwa mfano, kuna mtu ngine anapenda sana kupika, hajasoma, hana elimu, lakini yeye amekuwa mpishi mzuri nyumbani, hata amsifia majirani kwamba bwana, unajua sana kupika kitu fulani. Kwa nini usikibadilishe kuwa business? unaanza kupika na kuangalia namna gani hicho kitu unaweza kukibadilisha kwa biashara yes kwao hivyo unatafuta kitu chochote kile ambacho unaona kabisa kinaweza kikaadi value kwenye maisha ya watu na watu wakawa tayari kuweza kulipa unajitofautisha unajiblandi unafanya marketing then you sell you make money